멀었지선에시와의뱀뱀너도빌라이밤에나세찬나못해맨건사못해 Jayas Devi Lady တခြားရင်ဝင်ကိုတွားတွား 被因为娜娜，找我的手表卡，没多路要我多。那路那个真切，那真拉的丝丝那改开，都多我看那妹妹，再看那少爷，绕江的是那那，我罗布，的你那松贝。 ရှင်ဝင်ကိုတော်တော်ဘေးရှင်ဝင်နာနာတောင်းမန်ဆုံးဖြန့်ခါမေတော်လို့ရကိုတော်မေမချစ်တဲ့နာမေမရှိရရစီမာပြောစရာမရှိဘူးအစင်ပြင်းမနေ 也不管，当门的总偏开。 တဲ့ငါချစ်စွာတဆစ်စနေကိုက်ခေသို့တော့ငါခံနိုင်မွေးမေတိတ်ခါမဲစွာရဲ့ရောက်ချင်ရဲ့ရှိနေငါမမှုတော့ဘူးဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲတခြားရင်ဝင်ကိုတော့တော့ဘယ်ရှင်ဝင်နာနာ don't wanna so ပြခမင်းတော်လို့ရ မရှိဘူးစေပြမနေဘူးကွာထွက်သွားမယ်သူဆမခေါ်ရဘူးကွာဆွဲမထားရဘူးကွာတော့မနှစုံပြန်ခါမင်းသွားလို့ရသွားတော့လွတ်လပ်စွာ She did your see my ပြောစရာမရှိဘူးအဆင်ပြေမနေဘူးကွာထပ်တော်မဲ့သူကိုဆွဲမခေါ်ရဘူးကွာဆွဲမထားရဘူးကွာတောင်းမှတစုံပြန်ခါမင်းတော်လို့ရတော်တော့အလတ်စွာတောင်းမှတစုံပြန်ခါမင်းတော်လို့ရတော်တော့ Love so